Hej! På den här videon tänkte jag visa lite grann hur man kan ta fram en ekvation ur ett diagram i Excel. Det vi börjar göra med att mata in värden i X-led. Så att första kolumnen här så har vi de som ska vara i X-led. Och här har jag Y-värdena. Så, nu har vi några värden här. Du ta, kom och tänka på att här är första kolumnen här, X-led. Andra kolumnen ska vara Y-led. Jag tar tag och markerar de här värdena. Klicka på infoga och välja punktdiagram här. Och när jag väljer punktdiagram ska jag bara, bara välja punkt. Inga linjer vill jag ha utan bara e-, punkt men endast brytpunkter. Ser det ut så här. Och vill jag ta reda på ekvationen på den här. Där ser vi ut att vara någon typ av rätlinje i det här fallet. Så det gör att jag högerklickar på en punkt och väljer lägg till trendlinje. Och när den kommer upp kan jag välja här lite olika typer av trendlinjer kan ha. Men det, vi såg att det var någon typ av linjär linje. Så jag väljer linjärt och jag väljer visa ekvation i diagrammet bocka i här. Så, och så trycker jag på stäng. där har vi det, då har de gjort en trendlinje här. Och här är ekvationen, y lika med 3x. Och den här eh, trean här, det talar om lutningen. Inom fysiken och kemin och matematiken så kan den här säga ganska mycket, den här lutningen, k-värdet. För den här rätt linjen har y lika med kx och k står för lutningen och den kan säga ganska mycket beroende på vad man, vad man tar.